sudah berapa lama tak ada training? <laughs> Akhirnya kembali. Isa lagi. Isa lagi dah training. Tinggal sebulan lagi. Kembali ke lantai juga akhirnya. Warm up pertama. VIP. <laughs> Kasih panas dalam. Panas sejuk. <laughs> tak gila pemau. Okay, bersama legenda. Uh, legenda lampu legenda house semua ya. yeah. Kami tidak perlukan muzik kerana sudah ada bunyi-bunyian <laughs> di tepi jalan. Di jalan je. Hari pertama setelah dua bulan tak datang training, tak datang <laughs> tak pergi studio Mungkin next training lagi sebulan lagi kot. <laughs> Ahli baru wakakah Datang lambat training Itu nak balik awal Eskalator tak bergerak Naiklah tangga Selain boleh berbual dengan tenang Kita boleh melihat Highway Kita training tepi highway je ya? Lain kali train jangan pakai sambal. Eh, Nanti rasa sampai dada. Uh, apanya hampir berjaya ke 5 round. Setelah 2 bulan tak B-Boy eh, dan makan ayam penyet. Terasa sambal ni naik naik ke dada. Dan hancur hancur. <laughs> hancur. Lain kali train jangan pakai sambal. 5 6 round je sampai. Kalau tidak 20 round selamba smoke.